Bist du mir Nun bin Du so mein Liebesweinchen. Nun so sei mein Herzensdolfen. Mein Liebesweinchen, mein Liebesweinchen. Welche Freude wird das sein? Welche die Gitter uns Wenn die Gitter uns bedenken. Unsere liebe Kinder schicken. Unsere liebe Kinder schicken so liebe kleine Kinderlein, Kinderlein, Kinderlein, Kinderlein, so liebe kleine Kinderlein, so liebe kleine Kinderlein, es eh, ist eine kleine Papagena, da, eine kleine Papagena, da, wieder eine ah, Papagena, da, wieder eine Papagena, Papagena, Papagena, Papagena, Papagena, Papagena, ist das höchste der Gefühle. Es ist das höchste der Gefühle. Gefühle, ma Der Es ist das der Gefühle. das der Gefühle. Papageno, Papageno,

Stille, stille, stille, stille, was wir in dir im Tempel ei. Stille, stille, stille, stille, was ich in im Tempel ein? Doch fest ihn harte fort, Herr Führer, da gibt es meine Garten sein. Ich hab den Mut, ihr fällt mir, ich hab den Mut, ich hab den Mut, ich hab den Mut, Wir gehen den Mut,

sonne. Er treiben die Nacht, vernichter der Heuchler. Musik